La austeridad con contenido, diferente a los Juegos Olímpicos de cuatro años atrás, dirigida por el cineasta Fernando Mireles, productor de la aclamada Ciudad de Dios, ha demostrado la belleza del país continente, a pesar de la crisis política y moral en la que está envuelta actualmente.